会場の皆さんこんにちは朝門よさこい響きです本日このコラボレーションでの演舞が我々にとって今年最後の演舞になります最後の最後まで皆様の心に響きますように精一杯踊りますのでどうかご声援のほどよろしくお願い申し上げます踊り子 それでは参りますスメラギいざ参らかのよさこい響きスメラギまさかの武勇伝つい Jimmy 最い。シッ 決議響き魂はいありがとうございますまさかとよさこい響きの皆さんに盛大な拍手をお願いいたします